હવે થોડા સૂત્રો જોઈએ ક્યાંથી સૂત્રો કેવી રીતે બને છે એના માટે જો કે સાઇન થીટા અને કોસ થીટાનો આપણે ભાગાકાર લઈએ એટલે ડાબી બાજુમાં આપણે આવું કરીએ છીએ સાઇન થીટા એના છેદમાં કોસ થીટા લઈએ આ જમણી જમણી બાજુનો ભાગાકાર લીધો તો બરાબરની આ સાઈડ કંઈ કામ થશે આ બેનો ભાગાકાર લેશો ને તો કર્ણ કર્ણ ઉડી જાય એટલે સાબાના છેદમાં પાપા વધે સામેની બાજુ એના છેદમાં પાસેની બાજુ આવું કંઈક વધશે સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ એ ટેન થીટાની ડેફિનેશન છે એટલે આના બરાબર થશે તમારે ટેન થીટા થશે તો અહીંયા તમને ફોર્મ્યુલા મળશે કે ટેન થીટા ખરેખર શું થશે તો કે ટેન થીટા બરાબર સાઇન થીટાના છેદમાં કોસ થીટા આવશે આ થયું બેઝિક એક સૂત્રની સાબિતી હવે આવા બીજા અમુક સૂત્રો ત્રિકોણ માટી ત્રિકોણમિતિ માટેના આ જ પ્રમાણે તારવી શકાશે જેમ કે જુઓ આપણે સૂત્રો છે એનું લિસ્ટિંગ કરતા જઈએ પહેલું સૂત્ર કે ટેન થીટા આપણે જમણા તાર્યું ટેન થીટા એના બરાબર થશે તમારે ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે સાઇન થીટા એના છેદમાં આવશે કોસ થીટા એના પછી નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા કોટ થીટા આ જ રીતે આપણે કોટ થીટા બરાબર આવું પણ સાબિત કરી શકશું કોસ થીટા એના છેદમાં આવશે તમારે સાઇન થીટા નેક્સ્ટ એના પછીનું સૂત્ર સૂત્ર નંબર સી કે ખરેખર વિચારશો તો આ બે એકબીજાના વ્યસ્ત છે એટલે આવું આપણે લખી શકીએ કે ટેન થીટા એ વાસ્તવમાં વ્યસ્ત છે કોટ થીટાનું એટલે કે ટેન થીટા બરાબર વન અપોન કોટ થીટા કહી શકાય અથવા કોટ થીટા બરાબર વન અપોન ટેન થીટા કહી શકાય ત્યારબાદ સૂત્ર નેક્સ્ટ સૂત્ર આમ જોશો તો સાઇન અને કોસ પણ એક કોસેક એકબીજાના વ્યસ્ત છે સાઇન અને કોસેક તો એની વ્યાખ્યા પ્રમાણે તમે આવું લખી શકો કે કોસેક થીટા કોસેક થીટા એના બરાબર થશે તમારે એકના છેદમાં સાઇન થીટા થશે અને એવી જ રીતે સેક થીટા એ તમારે કોસ થીટાના વ્યસ્ત થશે તો સેક થીટા એના બરાબર આવશે તમારે વન અપોન કોસ થીટા થશે આ થોડા બેઝિક સૂત્રો થયા હવે અમુક મૂળભૂત નીત્ય સમૂહ છે એની તારવણી કઈ રીતે કરી શકાય તે આપણે જોઈએ તો નેક્સ્ટ આપણે જોશું મૂળભૂત નિત્યસમ મૂળભૂત નિત્યસમ કેવી રીતે તારવી શકાશે જુઓ કે આવા ધર્મને સાચી બને એવા ત્રિકોણમિતીય વિધેયો વચ્ચેનો એક સંબંધ છે અને આ બેઝિક સંબંધ તારવવા માટે આપણે આમ વિચારીએ જુઓ માની લ્યો કે મારી પાસે આવો કોઈ કાટકોણ ત્રિકોણ છે હવે આપેલા આ કાટકોણ ત્રિકોણ માટે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આ એબીસી કાટકોણ ત્રિકોણ છે અને એમાં ખૂણો બી કાટખૂણો છે હવે આ ત્રિકોણ માટે આપણે અહીંયા કંઈક આમ વિચારીએ આ બાજુનું માપ છે એક્સ છે આ બાજુનું માપ વાય છે અને કર્ણ બરાબર આર છે હવે આ ખૂણો આપણે ધારો કે થીટા ધારી લઈએ તો કોસ થીટા બરાબર તમારે આમ થશે કોસ થીટા એના બરાબર આ થશે તમારે પાસેની બાજુ છેદમાં આવશે તમારે કર્ણ અને એવી જ રીતે સાઇન થીટા બરાબર સમજો સાઇન થીટા એના બરાબર થશે તમારે સામેની બાજુ છેદમાં કર્ણ થશે હવે પાયથાગોરસના નિયમ પ્રમાણે બે બાજુના વર્ગોનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય એટલે આપણે લખશું અહીંયા એક સ્ક્વેર વત્તા વાય સ્ક્વેર એના બરાબર એ થશે તમારે આર સ્ક્વેર થશે હવે તમામ પરિણામને તમે આર સ્ક્વેર વડે ભાગી નાખો એટલે અહીંયા તમારે કંઈ કામ આવશે એક્સ સ્ક્વેર એના છેદમાં આવશે તમારા આર સ્ક્વેર પછી આવશે વત્તા વાય સ્ક્વેર એના છેદમાં આવશે તમારે આર સ્ક્વેર આર સ્ક્વેર ભાગ્યા આર સ્ક્વેર એટલે થશે એક થશે હવે આને તમે આમ લખી શકો જરા જુઓ X square upon R square એટલે એક્સના છેદમાં આર ઓલ સ્ક્વેર વત્તા Y square upon R square એટલે થશે તમારે Y upon R whole square એના બરાબર આવશે એક આવશે હવે એક્સના છેદમાં આર એ કિંમત તમારી પાસે છે કોસ થીટા છે તો આ આપણે કિંમત અહીંયા પાછી મૂકશું આવશે કોસ થીટા ઓલ સ્ક્વેર પછી વત્તા વાય અપોન આર એટલે છે સાઇન થીટા તો સાઇન થીટા આખાનો વર્ગ બરાબર થશે તમારે એક એનો મતલબ એમ થાય આ વર્ગ જે છે એને ઘણી વખત આખા કાઉન્સની બદલે થીટાની પહેલાં લખવામાં આવે છે આવું એક નિત્યસમ કોસ્ક્વેર સ્ક્વેર થીટા વત્તા સાઇન સ્ક્વેર થીટા બરાબર તમારે થશે એક આ ખૂબ જ ઉપયોગી એવું સૂત્ર છે આને આપણે કહી દઈએ સૂત્ર નંબર એફ કહી દઈએ સૂત્ર ઈ e ત્યારબાદ આવશે સૂત્ર નંબર એફ જુઓ કે આ તમામ સૂત્રો જે કાંઈ આપણે તારવી રહ્યા છીએ એમાં નિત્યસમ જે તારવેલું છે મૂળભૂત નિત્યસમ આ નિત્યસમ ઉપરથી જ અન્ય બીજા કેટલાક સૂત્રો મેળવી શકાય જુઓ જેમ કે કોસ્ક્વેર થીટાને પેલી સાઈડ મોકલી દો તો અહીંયા કંઈક તમારે આવું થાય આ સાઇન સ્ક્વેર થીટા એના બરાબર થશે તમારે વન માઇનસ કોસ્ક્વેર થીટા થશે અને બિલકુલ એવી જ રીતે માની લ્યો કે સાઇન સ્ક્વેરને પેલી સાઈડ મોકલી દઈએ તો કોસ્ક્વેર થીટા બરાબર one minus sine square theta થશે તો આપેલા આ સૂત્ર ઉપરથી આ એક બે બીજા વધારાના ખૂબ જ પ્રચલિત એવા સૂત્રો આપણે જોયા હવે આના ઉપર આધારિત અન્ય થોડા સૂત્રો તારવીએ જેમ કે તમારી પાસે છે સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા કોસ થીટા એના બરાબર એક આ તમારી પાસે મૂળભૂત નિત્યસમ છે હવે તમે શું કરો તો કે cos theta not equal to zero cos square theta not equal to zero આના વડે તમે આ સમીકરણને ભાગી નાખો આ ઇક્વેશન આપણે ભાગશું એટલે અહીંયા કંઈક તમારે આવું થશે સાઇન સ્ક્વેર ભાગ્યા કોસ એટલે એ થશે તમારે ટેન સ્ક્વેર થીટા પછી વધતા કોસ સ્ક્વેર ભાગ્યા કોસ એટલે અહીંયા આવશે તમારે એક એક ભાગ્યા કોસ એટલે એ થશે તમારે સેક્સ સ્ક્વેર થીટા તો એક નવું એક સૂત્ર આવશે one plus tan square theta બરાબર સેક સ્ક્વેર થીટા થશે પ્રચલિત રીતે આને આમ લખવામાં આવે છે કે one one plus tan square theta એના બરાબર અહીંયા થશે તમારે સેક્સ સ્ક્વેર થીટા આને આપણે કહી દઈએ પરિણામ નંબર જી હવે આમાંથી આમાંથી બીજા બે પરિણામો તારવી શકાય છે ટેન સ્ક્વેર પેલી સાઈડ લઈ જશો તો અહીંયા સૂત્ર આવશે તમારે secs square theta minus tan square theta એના બરાબર એક થશે પછી એકને પેલી સાઈડ લઈ જાઓ તો પણ એક ખૂબ અગત્યનું સૂત્ર આવશે કે secs square theta minus one એના બરાબર થશે તમારે ટેન સ્ક્વેર થીટા થશે હવે તમારી પાસે ફરી પાછું જે મૂળભૂત નિત્યસમ છે એના ઉપરથી બીજા અન્ય સૂત્રો આપણે તારવીએ જેમ કે જુઓ તમારી પાસે મૂળભૂત નીતિયસમ છે સાઇન સ્ક્વેર થીટા વત્તા કોસ સ્ક્વેર થીટા એના બરાબર એક આ મૂળભૂત નીતિયસમ હવે બંને બાજુ આપણે કોસ સ્ક્વેર વડે ભાગ્યા હતા એવી રીતે sines square theta not equal to zero આના વડે આપણે બે બાજુ ભાગીએ તો સાઇન્સ સ્ક્વેર ભાગ્યા સાઇન સ્ક્વેર એટલે થશે તમારે એક વત્તા કોસ સ્ક્વેર ભાગ્યા સાઇન્સ સ્ક્વેર કેટલી થશે તમારે કોટ સ્ક્વેર થીટા એક ભાગ્યા સાઇન સ્ક્વેર એટલે આવશે તમારે કોસેક સ્ક્વેર થીટા થશે તો આ તમારે નવું એક સૂત્ર આવી ગયું સૂત્ર નંબર એચ કે one plus cot square theta બરાબર કોસેક સ્ક્વેર થીટા થશે હવે કોટ સ્ક્વેરને પેલી સાઈડ જવા દેશો તો અહીંયા સૂત્ર આવશે cosec square theta minus cot square theta એના બરાબર એક થાય અને બિલકુલ એવી જ રીતે એકને પેલી સાઈડ જવા દે અહીંયા એક બરાબરની આ સાઈડ તો cosec square theta minus one એના બરાબર થશે તમારે કોટ સ્ક્વેર થીટા થશે તો આ થોડા બેઝિક સૂત્રો છે જેનો ત્રિકોણમિતિમાં અવારનવાર ઉપયોગ આવશે